हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके कितने तरह के प्लान होते हैं हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपकी मेडिकल इलनेस के लिए अगेंस्ट द प्रीमियम पेड जो आपने एक अमाउंट पे किया होता है इंश्योरेंस कंपनी को तो वो आपको एक सिक्योरिटी दे देती है एक अमाउंट की कि इतने अमाउंट तक का आपका अगर हेल्थ पे खर्च होता है तो उसका खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी बात करते हैं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत क्या है तो पहला तो जो हमने बात की कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देता है दूसरा आपका एक पीस ऑफ माइंड होता है उस समय के लिए आपको एक बैकअप दे देता है अगर कभी इमरजेंसी की हालत में ऐसा कोई हादसा हो जाए कि आपको बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़े तो उस समय एक तरह से आपके पास बैकअप होता है टू मैनेज दोज एक्सपेंसेस और ये आपके जो रिस्क है या जो अनसर्टेनिटीज़ हैं लाइफ में आगे उनके लिए भी आपको एक सपोर्ट के तौर पे मदद करता है बात करते हैं कि ये होता कितने प्रकार का health insurance generally health insurance जो है दो टाइप का होता है जिसमें एक रिटेल प्लान होते हैं दूसरे कॉरपोरेट प्लान होते हैं रिटेन प्लान को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं पहला जो है वो इंडिविजुअल प्लान होता है यानी कि मैंने सिर्फ अपने लिए एक पॉलिसी ले ली या अपनी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ ले ली ये एक रिटेल इंडिविजुअल प्लान होता है उसके अलावा दूसरा एक प्लान होता है दोस्तों family floater plan family floater plan में क्या होता है कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी में आपके सारे फैमिली मेम्बर्स कवर होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सम इंश्योर्ड एक पॉलिसी का दस लाख रुपया है तो वो दस लाख रुपया किसी एक फैमिली मेंबर पे भी एक बार में खर्च किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है फैमिली में तो उस समय पे या मान लीजिए किसी एक फैमिली मेंबर पे दो लाख रुपया खर्चा हो गया तो बाकी जो आठ लाख रुपया बचा है वो बाकी फैमिली मेम्बर्स पे यूज़ हो सकता है in case of any medical emergency तो इसको हम फैमिली फ्लोटर प्लान कहते हैं जो नेक्स्ट होता है वो होता है कॉरपोरेट प्लान्स कॉरपोरेट प्लान्स होते हैं जो आपकी कंपनी यानी कि आपका एम्प्लॉयर अगर आप कहीं पे काम करते हैं वो जब आपको ख़रीद के देता है पॉलिसी उसको हम कॉरपोरेट प्लान कहते हैं और कॉरपोरेट प्लान्स में और रिटेल प्लान्स में जो सबसे बड़ा अंतर है कि रिटेल प्लान में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते हैं बहुत सारी बीमारियाँ एक समय तक कवर नहीं होती हैं वेटिंग पीरियड्स होते हैं लेकिन कॉरपोरेट पॉलिसीज़ में या जो एम्प्लॉयर ने आपके पॉलिसी दी है depending on the premium and type of policy उसमें आपकी मैक्सिमम चीज़ें डे वन से कवर हो जाती हैं ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ प्लान्स क्या क्या होते हैं इन पॉलिसीज़ में इंक्लूज़न क्या क्या होता है तो सबसे मेन जो है वो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होता है सारी पॉलिसीज़ का पहला चैप्टर की चैप्टर है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का फ़ायदा देती है आप अस्पताल जाते हैं अपना कार्ड दिखाते हैं भर्ती होते हैं और उसका खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी उठाती है कुछ छोटे मोटे नॉन पेबल आइटम्स जो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है पाँच दस हज़ार रुपये तक का उनके अलावा वो आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं दूसरा family floater health insurance plan जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ऊपर जब हम डिफाइन कर रहे थे तो ये भी एक पॉलिसी का इंक्लूजन या प्लान होता है थर्ड होता है मेटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो जनरली जो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हैं वो सारी इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी मेटर्निटी बेनिफिट्स भी देने लगी हैं बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है बट ये बहुत ज़रूरी है ख़ासतौर से यंग कपल्स के लिए जो या तो शादी प्लान कर रहे हैं या जिनकी अभी अभी शादी हुई है हालांकि कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में ये कवरेज मिलता है बट यू नेवर नो कि आपका कॉर्पोरेट कब प्लान चेंज कर दे या आप कब कॉर्पोरेट चेंज कर दें नेक्स्ट होता है pre existing disease coverage plan तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को मान लो आपके माँ बाप हैं बूढ़े हैं उनको पहले से कोई बीमारियाँ हैं किसी को डायबिटीज़ है कोई हार्ट का पेशेंट है बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हो सकती हैं तो आजकल ऐसी पॉलिसीज़ भी आती हैं कि आप एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस प्लान को ऐड कर सकते हैं अपने ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान में सो तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज भी उसमें कवर हो जाती हैं अदरवाइज आपको एक वेट करना पड़ता है एक समय तक उसके बाद ही ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारियाँ कवर होती हैं उसके बाद आता है next plan senior citizen plan तो इसमें आप सीनियर सिटीजन को ऐड कर सकते हैं अगेन जैसे जैसे आप प्लान ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाता है उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लान ऐड होता है तो उसमें कुछ क्रिटिकल इलनेसेस पे एक lump sum amount insurance company agree कर लेती है कि अगर इस तरह की कोई क्रिटिकल इलनेस सामने आती है तो आपको ये लमसम अमाउंट उस क्रिटिकल इलनेस के लिए मिल जाएगा अगर आपकी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस प्लान ऐड हुआ है तो आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ नए प्रोएक्टिव प्लान्स भी शुरू कर दिए हैं प्रोएक्टिव प्लान्स का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी प्रमोट करती है कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं तो आप जब एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदती हैं तो वो कहती है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अपना एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराना पड़ेगा उसमें दोनों को फ़ायदा है नेक्स्ट जो प्लान है वो अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं वो डिजीज़ स्पेसिफिक प्लान होते हैं जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना के दिनों में कोरोना स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ गई थी तो डेंगू के लिए कोरोना के लिए इस तरह के कुछ specific disease based insurance company plan लेके आती है वो एक प्लान भी हो सकता है और आप अपनी पॉलिसी में ऐड भी कर सकते हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए आपको एक एडिशनल सम इंश्योर्ड मिल जाएगा बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि what is the best plan कौन सी पॉलिसी हम खरीदें तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप जब भी इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए जाते हैं तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी प्रीफर करें क्योंकि उसमें आपकी सारी फैमिली को एक साथ कवर मिल जाता है एक ही पॉलिसी में और आप एक समिंग शॉट को आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा अगर आपके पेरेंट्स 65 एंड अबव एज के हैं तो उनके लिए अलग से प्लान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाता है और जिन लोगों के पास corporate health insurance policy plan है तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं क्योंकि उनको सब कुछ कवर मिलता है कुछ जगहों पे पेरेंट्स भी कवर होते हैं अगर पेरेंट्स कवर नहीं है तो कोशिश करें कि आप अपनी कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी में पेरेंट्स को कवर कराएं क्योंकि वहाँ पे सारी pre existing diseases day one से कवर होती है और लास्ट में दोस्तों मैं कहूँगा गोल्डन एडवाइस इस टॉपिक पे तो आप ये मान के चलें कि आपके पास कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना ही चाहिए आपके और आपके परिवार के लिए और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको आप हेल्थ इंश्योरेंस में ज़रूर ऐड करें चाहे आप अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में रखें या चाहे उनके लिए अलग से एक सीनियर सिटीजनशिप प्लान भी ले सकते हैं तीसरा आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ये कैलकुलेट करें कि आपकी अर्निंग कितनी है उसी बेस पे आप प्रीमियम कैलकुलेट करें क्योंकि ये अमाउंट जो जाता है साल भर में वो वापस नहीं होता है वो इकट्ठा नहीं होता है हाँ आपको नो क्लेम बोनस ज़रूर मिलता है अगर आपने कोई क्लेम उस समय नहीं लिया होता है तो लेकिन हर साल आपको पे करना पड़ता है और ये प्रीमियम बढ़ता भी है इसके साथ साथ आपकी जो अर्निंग है उसी के हिसाब से आप सम इंश्योर डिसाइड करें और कितना प्रीमियम आप पे कर सकते हैं एक साल में वो कैलकुलेशन ज़रूर कर लें और ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी फैमिली में मेम्बर्स हैं एज ग्रुप के हिसाब से कि आप उतना सम इंश्योर कम से कम लें कि अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो कम से कम जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो कम ना पड़ जाए तो बहुत कम सम इंश्योर्ड भी ना हो और आपको ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों में सम इंश्योर्ड लेने की ज़रूरत है बट एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको चलना है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है इसकी नीड क्या है और ये कितने तरह का होता है आई एम वेरी श्योर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू